akabenje kemmotoka sike kabenje kokka n'obutambala kondomu boyi wange buluno kaba kabenje kabenje katya wotambala kondomu ng'olina omuwala gwolabye olunaku lumu these are the risks womuntu okujja okugamba nti nafuna olubuto nga toli aweya omuntu okukutegeeza nti nazaala saakugamba bugambi omuntu okukutegeeza nti nalwala naye saakugamba this is what happens in instant sex nabeera live kati ebintu ebyo oba obisuubira at the back of your mind this is why omuwala senga konfulontinga nagamba nti ndi lubuto nga wajjamukko ku mpale ne weerabira akapiira otandikirawo omutima okukutegeeza nti yeggwe nawankubadde ng'oyinza okuba si yeggwe naye kiri kikukwata noga e nagirya sikikoze eki do you understand naye mu mulembe guno be very careful you may end up depressed ngolowooza nti nno ekintu kyoliko ojja kukibako felongt naye nga tekijja sooka topapa zaala muntu omusupurising nga wemukola keks sino simanyi ofuna olubuto osirike omale ojereeta oyogere abantu bakwatibwa ekisa bakusaasire nnyo now these are facts bwe weebaka n'omuntu omulundi ogusooka you are equally responsible for whatever happens from pregnas to diseases you are equally responsible stop this nonsense era simanyi yanzaalamu tampa ampa sente za ddagala zoka yes akuwadde ez'eddagala gwefuna ez'emmere kuba you are equally responsible oli sibaawo toli mukyala we you are equally responsible eyo negligence eri wano uganda genda ozale omwana mu america mu muntu olabe genda ozale omwana mu muntu yenna olabe ajja kuwa sapooti ya mwana ebyo ebyemmere oina naawe oteekamu effort mulekerawo okulowooza nti gwe the only thing you have to do is to open legs babi yabagambye gula obwongo gula amagulu keafule mwemugenda nemulowooza nti anze kasita nafuna mugundi olubuto sente zampepyo genda mu amerika genda europe wano abasajja bazaala ensi tenafuna proper system ya politics economic sandeki olowooza yafunye eya bino just system za zawaka tetunafuna pretty girl tetunafuna system nga za america za sweden ate nga ne mu america yenyini you will struggle if you just give birth lekire esire piruzi gye ziri zosobola okukozesa other minis muve mweno absent eh, eh, eno backward life gye mukyalimu olina osalawo ku decision yo omwana omwagala oba nedda omusobola ofunye olubuto instant should you keep it or not nebyo byokuba ne garanti nti kubanga gundi now what if omuntu gwewebaka naye ava mu nsi nga tonnazaala mwana oyo okola otya olaba okuwayiriza we kujja ekitegeeza bana abantu abeebaka n'abantu wanait abane optioni z'abantu nga basatu bwomufuna asooka ngaamuwa visa nti yagenda amerika amangu ago naye yaani kubanga ono siibaawo omusanze kiro kimu ekitegeeza oyina choice ngezi ezabasajja where you assess who to give the briginers kubanga obeera otya sure nti kuwayo kisoboka nnyo nnyo nnyo nnyo to make someone pregnant kisoboka nnyo it doesn't require so many rounds or so many times but still oyina okuba ngaoli risk taker ladies and gentlemen naddala garl child gwagenda okufuna embuto mu bantu mbuolwokuba gundi kuno ono kwenjosinza gwotuuleko owummule kuba kati tendensi eri mu bakazi e uganda muzaalemu awerere abaana afuna emotoka ebatwala gobeerawo era obasanga babeera mu kufuuwa sisha bali mabaala bali muki mu their living life kubanga yatagetinga omuntu alinawe income n'omugamba munaye naawe genda ogatteko kyova olabanga webagoba omwami ku mulimu nga famire yonna ekola kusinga kubanga omuntu abeera omwo ngagala yakola bali abalala bonna ne basalawo babere ba dependants tebaagala bulaza waffe minisita nekyalo kyonna village yonna neyetuulako kubanga balina cabinet minisita nebaleetera muganda waabwe okubakolapt mulikirawo olaba ebintu byemutakoleredde nga mwanyi nojja otagetinga omuntu kubanga olaba ayina erinnya muyimbi nti kati njagenda nekaabye kaabye nfune buli kimu olumala simanyi ngambe ndi mulwadde wa kino this is an african setting country you are even a lazy woman fenna boolaba bamama baffe babazaddemu buzaazi tebabakolanga ku mbaga nemu tabuliki yakolawo mama wange embaga nowhere olabyeko akajanja akaliawoti mama waffe eh, notta emitwalo kinaana omulembe guno ogumanyira ssente bannange mugukoze buli abantu bona ne balekawo emiryango noomuntu emitwalo kinaana emitwalo kinaana gwe u oyagala akuwa emmeka ah, mama olwaki tazikuwadde mbukubanga wankola olubuto sakukola lubuto twekola olubuto kubanga naawe omwana wwo mulekerawo okulo abantu bazibu nnyo ku nsi eno hmm? abantu bazibu nnyo ddala kwebyo ebintu byabaana omuntu wamukola olubuto nti omwana wa gundi naye wekituuka nga bagaye nti bannanga nti ate omwana wange yazaino bere bwabeera obulungi waabwe waba alina kyalaakinga wwo bwabeera oke waabwe bwaba alina kyalakinga wwo e aa ah! ebintu birina oba balanced mulekeraawo ako akajanja okutwala sente sirayitire sara joyina badde naye nga nyonyola awa abantu esente less money abantu balina bizinesi mwowino mitwalo ana abantu basiba batusaba emitwalo asatu abiri nowa omuwala esente emitwalo kinaana olina olubuto lwotalina suwa taata waalwo maama we naavaayo ensente zifa ebyo bibaawo gwamuwammeka gwe gwe maama wamuwammeka ozaala abaana bali spoilt ne mutandika okuddaawo ofunye ne lakosa buluno ke talina musango gwonna nga dna tenadde ate nogidimandinga itizizirwit asobole olabirira kyategeera oba kike kubanga tetulabye kesi emu oba bbiri nga mugabira abaana abantu abatali baabwe naye babagambako nemukola bugurupu gurupu feminism nedda mukwano mubeere bafeminist abatuufu akakajanja nawo kalina we kalina okukoma wano webakugamba ku dna test nti olwo ofuuse musajja musiru era oliki aa technology as developed gona the days ezabataata baffe because maka mangi mu europe mu uganda tegasobola kukola dna test do you know why kubanga famire ziyinza okwawukana nga neyamutabuliko ogitaddemu alina abaanaaga abazzukulwaga kati obwo obulamu akulaga nga kagende bwatyo mpaka lwanafa naye nga bwomusabujekiti nga kubya dna test omutima guyinza omukuba ayinza nosanga nga neikyuli yenyini siwuwe abakazi bateresi babyama kyova olaba babyogerera ku deathbedi oyinza okuba n'akajaja ngaobuuza maamawo ani taata wange ani taata wange ani taata wange n'agenda ngaolumbe lumuli bubi nga wasoma akuweeredde muli maka malungi n'agamba nti omusajja awagala obwambe wansaawo yekitaawo okolawo ki n'agamba katonda abakazi yabawa sayansi maamawo kyangu nnyo okufuna olubuto naye n'akupuresinga woonoobeerera owemirembe bangi bakoze ensobi mubuto bantu bangi nga mumaka mwe bakulidde bamuzaala mu house boy naye ngaate taata talimanya nga taata ne bwamanya wallahi afa nekyama biyemuke <laughs> yagenda otegeranga gweyaweki gweyawe obusika si yeye simusa <laughs> puresa nemukuba ba ded Dead. <coughs> yategeera leeti kati ndowooza olaba simanye ekizimbe bakitwala eyatunda si ye mutuufu ebyo byonna bijjudde mu maka g'abasajja ba afrika kuba woofunamu ku ssente batambula nze ŋŋamba taata wange nemuga kati woove emukokonjeru nojja emukono oh, ti chances zemukozesa imagination okulowooza nti omukazi akulinda zaggwawo bonna balina jasobola batekako makeup kozi balina ebintu bingi byebakola nabo byennyini byebatya okulaba mu mira so stop pulitendi mbweoyina abakazi basatu <laughs> nkusaasidde wafuna dde abakutikkiramu emirundi n'emirundi kati olwokuba toyina ngeri gyowasesinga nti bano abakyala obeebakako nga tokozesa kapiira buli agamba nti abaana babo baba babo solonga azo oyina abilite ewerera nerabirira mo especially eriisa kuba abakazi ba afrika balina tendensi mbu abaana aliisa abaana mm, byonna byonna naye abaana abaliisa so solonga azo oliisa kyobalaba amaka gabaagi galina abaana bangi solongaazi alina bajati basatu bajati bamumikisinga kubanga satisfaction rate bozitunuulira otuuka n'oweyalinga outu ate ebiseera ebisinga ba aji besiba ku bwana buto temwamulaba ono juze yavayo atagala ne bu aliya nti no simanyi eh, kyebamukola bamulaga si yafuga naye ye olwokuba ayina sente asobola okugula ali yalowooza yafuga kali kaja ti akato si yakafuga kayinza oba kaleeta dda ausi maidi omukazi yalonda maidi ngaoyina miki wawaka nga miki asigala waka simu zifane sikiitizesize ezo nga yenanyini mukazi but walking up to reality in africa is a difficult thing oli afa n'ava mu nsi nga tayogedde kyama technology has developed tewali kigaana saba dna mukazi gwolina so you face the reality oba abaana boyina babo ddala oyinza okwesanga ngaoli ku lubugo nga lubaale mubbe naye abo nga fas expression ne bageza bateekawo etteeka lya dna e mu uganda ne bamaama bafayinza obutasula waka n'owuwo yennyini dna e, olowooza lwaki eyombesa abantu mbu wamwebakako kyokka kati omusaba dna e? yes nzenzekka yakwebakako kwolwo yenzenzekka isn't it possible ntosobola okwebaka ku mulala within two hours it is possible we met one day what is wrong nze okugamba nfune dna mbeere sure bruno cas exonerated himself being a young man navirwako exwe ate naye teyali mwagalwawe bayina mwana he has turned out the baby in a very different dimension. Nobody can contest Bruno K being a good dad. But single signs of a be a lousy, lousy. Zira bisekusaidi endara. It is very okay and we are very appreciative to people who came out to help Vanessa. Rita Kagwa, as always, has done this several times bantu bangi bazayamba webale nyo vice president uganda blog association diaspora veronica brandy miami los angeles webale nyo mukwano emikwano egyenjawulo egyakozeseza emitimbagano gyammwe mwebale nnyo but take account mujalializinga nti woba tosobola kujjamu nkoko emu kubiika magi kola nkoko satu teweetaaga nkoko kumi took a monk of my friend god fearing person very kind his big heart creates him problems nemuseka tiyawa omuwala mitwalo kinana muetano nti ntono mujoga mujogera ddala abakyala balimu owino bali mu butale obw'enjawulo kisaasikaleerwe kapito waabwe mitwalo ana baweredde abaana ne tusoma nabo ne bamalako ne univesity ojerega mitwalo kinaana mu etaano omusajja azikuwadde nga talina shuwa wabula ali just sensitive to feelings of, to, to settings of god nti abortion is bad gwoliko gwomookinga mm -mm. okuyamba kulungi mwebale nnyo mwebalidda naye abantu abalinga oyo abalina situation yemu bangi nnyo mu nsi wabula bamuyambye olwerinnya bruno era ne buliyera before nga maama we tannafa yali just buliyera wa bulijjo naye amaanyi buliyera gafunye ne gafuuse ne sente zayina sayini zeziraga ti bruno k is a young respectable responsible more to say to that nze mbeera ne bruno is very kind is very loving caring amanyi n'okwerekeza nomugambo olina okukola ku byabayimbi naye ng'ali mu byabakadaama bambi gundi waliwanonyo waliwo ayagala omulimu wano waliwo such a person toyinza mu misusingawootyo era mudda vanesa ojjakwe ojja kudda ogambe ensi ani yakupika fe yakupika tumutegeera ebizibu byonna buluno byayina byava ku simaso simaso kati okuva lwe yaddamu oluyimba olwo waliwo amaanyi ag'enjawulo agawaga vanesa mwegemutalaba kubanga mu bantu bonna buruno yaddamu oluyimba naleetera bali bali bali ne bali obutawulira bulungi ku mutima ani awa gavanesa bwati tusaba katonda dna ekomewo ngaomwana wa bruno justice ekolebwe bruno akwate omwana abeere naye naye mu weeki ezi tujalaba ku mwana oyo fetusaba abe wa bruno timu bruno tusaba abe wa bruno kuba olredy ne waba tali bruno ajja sigala akistending omukono omulungi gyali being a good person he is yes and this is reality sinti bruno mugagga nti yansasudde nedda nze ndi very expensive ndi very expensive webijja mu sente naye ate ndi ndi nina omutima nsobola otegeera bavubuka bangi nnyo nga bagezaako ku ba bebi mama naye ba bebi mama batandika okukopa ba pulima kadaasi bamanyi bwokikola olina engeri gyotutumuka n'otandika okweyimirizaawo kyosooka okukola asemu yowa bebi dadi muli biteesa maaso eyo era mulaba ne pulima okusituka ng'akyakola buli buli time aba adamejinga linnya lya jostede mpaka kati wagenza tereera tereera tereera muuko neera nga kikyabulamu respecti nga nnyo erinnya ly'omuntu lyogenda okuyitirako okufuuka ow'ettabbu bigo peng peng generalno yes naye bwotakikola oba okoze bubi kati babebi abantu bano abefula babebi mama balina trendi zebakoppa kuviira ddala ku zali bamukoppa nti olaba zali waali obulungi yazaala mu dayamondi yazaala mu semwanga kati alina shakibu abaana be bakulu kati bawala bangi abaagala tayipe eyo era yeyo tayipu gyolaba ekibuli gundi kyakozesezza pulima kadashi soko jolonge tata w'abaana olibitereeza oluvanyuma bajja kukuwagira era ogenda abanga zali avaayo ngaaga prima topowaabeke they must no waliwo anirule mu famiry egyezimbibwa in the line of zali prima kadashi mubagenderere mugenda laba era abavubuka bangi mugenda sanga ebizibu w ebityo omuwala omuzaalemu obaddala nga wabitegeera kubanga nokutege obadde tutegede wekange nga obadde nekaliyayo ngaagise ayitidde kuyiyo atte eyiyo nagiyitirako ye nafuuka ekyakabi natandika okwewaana simanyi singo peren wegendereze yes sa omuramadan mwebala okusiiba banauganda es mwebalire ddala amai lowdan clear Hmm. yes wekiri nnyo gweomulenzi beerawo ngaokimanyi naye n'abakazi kati babala akubala n'agamba aha ono kubanga gwe wootandika okwesiba ku muntu gweweebaseerayo olunaku lumu ng'ate oyina abobadde weebaka nabo oyina okuba oyina eh, ekigendererwa weewuunye vanessa n'olikodinga taata wa bbuluno taata sezaalawo najja okulaba nodda mu mulikodi vanesa alina kyafa era byo byabadde ayagala naye naabo abamuwadde obuyambi bambi musigale nga mumukiipinga mu cceke kuba ayinza obutabeera mmwe kyemulowooza kyali nabagamba bannayuganda beekaabya nnyo nolowooza bakozesa amaziga okukulietinga impression nti ye mutuufu and the population buys it naye amaziga nago gabeera part of deception e. E. yes you are equally responsible kati gogamba nti omulenzi teyayambala condom naye naawe wali tolaba naawe olaba tayambadde wamubuuza eyiye eriwa gye wamuwa eyo dedire moment abantu bagikoleramu ensobi nyingi kati it is equal up to you kuba gona otunula natajambala akale ah, ah, kati katugeze mulwadde obulwadde abutadde mwani idiot e eh, bera sensitive yoyowaself yoba ofunye olubuto calculate abawala mu europe oloza babeerawo bati tebafuna mbuto they calculate people make mistakes ate nawe obeera equally responsible naye gwe okulowooza nalabye okumanya banaye vanessa muyaayi yagambye yali mu ddwaliro nevamu omusayi two days wali oyagala vaamu mata omukazi bwazaala avaamu mata mubisi soda wayini kwegamba gwe mukusomako kwonna kuwasomako okutono when the woman gives a bath ekimuvaamu muno it is water it is blood you are not an exceptional woman you are saying the obvious <laughs> kani imagini navaamu omusaayi ennaku bbiri wali oyagala vaamu ki omukazi bw'azaala avaamu ki ne generation mummies abakazi since time immemorio wazaala omusaayi oguddiridde awo gulina okkuvaamu osobole okukirinzinga mu lubuto muleme kuwunya muleme kufunamu birwadde this is a normal process since time immemorial si mpya kugwe vanessa owulidde whether in court whether anywhere we shall defend the boy child twatandise n'ekibiina nze ne kaye kirwanirira baana balenzi oluvannyuma lwotegeera nti omulenzi ye yafuulibwa ddala endogoyi omulenzi yafuulibwa omuntu ekibi kyoku nsi kuno teri aliwolereza ku mulenzi buli momenti egwawo jajimenti nga zagudde dda nga sente ziyitinganye obuyambi naye bannange katwebuuze bannanga abantu abali mu mbeera ngaeya vanessa bangi ba anthropolist nga tebabayambako wadde <coughs> hey. baagala ali ku linnya lya muntu amanyikiddwa kyovaolaba naawe alaba elive e, eno olina baganda bo abali mu mbeera embi teri muntu yali abadduukiridde olina sisita wo owa booda gwe yazaalamu teri yali amudduukidde owa booda olubuto yalwegaana owa capati agiseeka sisita kojja naye teri yali akuyambye naye bakuyamba lwalinnya nti pulima kadasi alinnye n'atuuka nenule we bali lwakukozesa linnya lya josted exwa josted yali mukazi wa josted yali bba wa mukazi wa josted bayawukana ne josted josted yabeera ekirungo ya kati oba olina omumukwata obulungi vanessa wandikutte bulungi bruno mo songa dns ngaevaamu nga bruno yetaata w'omwana onoobeera otya nga ogende watata w'omwana ngaebyo byewamukola ne basezaala livalone social media kati bo basaba omwana abe waabwe bamutwale omuwa erinnya sezaala atuulawo gwe wa likodi nga nooteeka ku social media kirimu aswadde lwakwekaza senga omanyi abantu abakwesa abaana bruno is very brave a kind person at that teri muntu ali responsible nga bruno yekimira omwana we ku ssomero asevinga esente z'omwana we mpira gwemotoka naye gwabika tajjayo wadde ekikumi ezo evidence azikoze omwana wamufudde brand n'okusinga nyina gwe mugamba ne nyina yagenda okufa oli nga buliyera talina kyali buliyera today is a big brand kyova olaba bruno namugambye tokola kirala kyonna you will defend you isimandiwa truth yes kubanga nze waliwe bruno mulaba nebyakola teri mutima mubi bruno gwayina muntu aveyo nti bruno yali ankozi kino Eh, eh, eh, kale kaaba kati intavyu yongerayo intavyu endala nnya nze nga nkyayogera vanessa nva wano ŋŋende ku tivi ŋŋende ku leediyo nve ku leediyo ŋŋende ku tikito nkyayogera tudalaba oba olina intavyu wiiki eno yonna aba bakulimba youwere coached emboozi nojja ngaozongeramu ofune esimpasi gye wafunye naye nkubuulira by desembo jjalaba <laughs> Hey! nga naaba obuyambi obumu baweta obuyaaye bwanguwa naye amazima gajja mpolampola amazima go gajja amai loaded clear nze ndiwo entyo ndiroyo nnyo ndiroyo pason naddala te wemba ne mukwano gwange nfuba nnyo okulaba nentegere kituufu kyeki buluno talina kikyamu neki nekimu big up on yourself bruno k mbajjukiza tuyina ekivulu kya palaso nga mwenda june wali mu cricket ove gye bayita love fest tugende tulage palaso mukwano kuba akasajja kataddemu waaka eh, kasajja kataddemu waaka eh, palaso nga musamwenda june abayimbi abato abayimba obulungi no promoting okuba na uganda as always Yes, as what? As always. Barack, big upon yourself. Elijah Chitaka Swangs Avenue. Vinka Azawi. Fickful Maker, Katalea and Kando. Kapiri Piti, Fresh Kid, Kapeke Straight. Ruth Ngendo, uh, Violeta. Uh, zex viragi ragi dax vibes straight mm. muyimbi mm. wange bamuyitani maama omuyimbi wamamitani muvotinga e noman gaja ali nominated mu reg awards omuvuzi wemotoka edubai bamuyita bamuyita muzeyizana eh, muzeyizana munonyekawo mu dubai mukutambuza ebintu mwena abagendayo ba mps calchauton mwalo nekyali wange bamuyita fred oba bamuyita fred alina gmc ya black eh, yatuvuga naye we dubai nonya ku manaja wange bamuyita tyson mu dubai ngenda ah, bateranga emikutu mu nsi zammwe ngaotuuka ku ichuli nation nomatawa kati abe dubai manaje wange ali awo tyson munonyeko eh, waliwo agenda okuba owelanda ni europe nsobole okukwasaganya eggwanga as the president on otherwise o oh, sisita wange siyinza kwerabira wandeetera buno ndabikira ddala nga bwoguladiola manyi guladiola ne diego simeoni be bamodo bange mukwambala nabategeera nnyo guladiola ne diego simeoni omupiira gw'abatiktoka ne ba uganda blogger association guliyo ku idd ng'oli bloga owebusoga kyaliwange akulira ababuloga b'ebusoga yangambye agenda kujja nkutumiddeko nnyo nnyo no ddala munange mujje naye babuloga mukontributingeyo kukasente tugule jjaze yes ee eh, twetaaga jjaze omupiira ogwo gye guli era nga uh, eh, posita efuluma essaawa yonna yonna yonna ladies and gentlemen kikyesoogeddeeko ate hmm? ee eh, championi gudo nkutumidde nnyo chakala hash popy mik sims to funny brisia cash ah, nani ono omuwala fibi abo ndoza ba tiktoka bemanyanyi omulala sibitoka ye favorate wange kati sibitoka hmm. chakala anadda mm. nga okuva lweyakimaawaadi tanyega tayayingira kampu omwana oyo anaavayo mu swideni sirabanga adda mu dubala akutumiddeko nnyo naye nga nkunoonya nkunoonya kyali wange guleko engatto webale kuteeka mu haso nakulabye wa pasita bugembe kipitap mu nsi yonna sigala nga owanika omukono wanika omukono ojja labanga bakulonze mu dubala owanise omukono yongera owanika omuki omukono webale nyo genda kikyalira ku pasita bugembe kyakabi yongera mubongezi maanyi oba byagaana edubayi ate biyinza okukola e uganda buli woggwamu amaanyi teeka ekirifi example abri lord and clear clear hmm. hmm? bebe nga asirisa ennyo jajja ali mu saumu nsujja mm, gwamukwata yalwala mm, ten outa ten naye maagamba ekikiri wawoomye buno eh, eh, ebintu olina obiteekamu naawe kati fene tukyali bali naawe bali bayomba buyombi buli ssaawa abino ah, bya fresh and clean governess onyiriridde eh, mu nsi ya prince charles manya king charles omwana gavana kyeyeekola mu london webale kunyirira gavana s otakajans big bas since d1 no hmm? atubagambe ekyuli tenaotate kyoa twawomye anti tulinamu okulumba baminisita mande settings tozimanyi ninamu buminisita awo eyo katuukako ne kaminisita nekekanga muli nkyuli waitte anaima agambye tenaota ten gomusalawo tugende salawo tukole ki tugende kwani nani kwe tuba tusalawo tumale vidiyo eno ani nani eh, polo kati ebiri oleseeyo zaki amasebo yekyuli bebe tasiiba bebe asiiba naye amanyufu n'omisujja saa munaana namugamba osobola okulya eh, umwayu umwayu ikyuli umwayu njakukuba embwa eyo mugigambe enkubira egiweyo emitwalo kkumi mu kisiibo musawo mu bayan munic ogamba otya dokita wange swit kamonde nkutumiddeko nyo mariam swit leira twa eh, eh, weniŋanda adija katerega naima mumpe max tuve wano eh, linlavu kalungi tenoota teni <laughs> obutayi bwaleetirwa sisita bamita peace okuva erandani naye maama ninga kagradiola tekitegeeza nti ekisibo gaano nyirira take ekirifi example no eh, tenout of ten muwanga ali asani agambye kyayitiridde dda spinning media agambye on top anti campaign z'abapulezidenti ba buloga zijja kati saagala ba godfather baneesimbemu mu kintu kyonna ni fresh clean nene oyls nabadi yls still we are the best ten outa ten wae ten ten ninety-nine kiki kyesikoze hmm? hmm? tolina mugo gwa musa eh? Eh? Eh? ten outa ten nine nyongeremu ki ebirungue eh? Hmm? Teno ota ten. Abantu bangambye mbuyisi mu mpira gwa bloga ne ba TikTok ogenda bakusaidi. Banna. Atenze ndi TikTok. Ezi ndi bloga. Abantu bangambye kyuli oli TikTok in fact you are number one TikTok. Ninga mbe. <laughs> How am I number one? abantu bagale tuli oli tikitoka ye noa dielesi enaba dielesi still ekyuli the draga mu famas the shaka mu ocean the raw material mu industry era nga ye cash crop mu gadeni nawana kanitesti Eh, nabadde contest kingisankubuuzizaako long time me friend naye nga tujja meetinga saawa yonna mumanyi oli bize kirongo wali emunyonyo kiri kitya ndabise nti awo wansi ku adressi sinalowa eh, raga pimpi kiri kitya kiri kitya championi gudo kiri kitya alen skini alien skin kiri kitya kiri kitya fiki gaza kiri kitya jekas gravity palaso fiki kenzo kiri kitya kingi maiko nga kumi na tano kuliketi ovo kato kigale bana benajja nankumbi wagwana esaya eh, <laughs> hey. hey. Eh? stand up tulabe ofanga nnyo kukiri waggulu era wansi kyakutte dda obupale kyekyomwana wa maama deyaso eh, era kano wekakima emitwalo kkumi ejja ddola kawe kagende kaijuli ye understand hmm. beera booti ku mande kirevunga kyagonze bana abatesi batidde kampala nga twalumbye ku topu gyetutudde bakapere wansi gye balindidde twalinnye lifuti nga tebategedde twabayise ku litalaba nga balobye buli ssaawa buli kadde nga beetunuulidde tukumba ne tuvaawo mu kyabode tulina ebikumba betukola ebyabode walina tubuulira bulijo mutatiina bint abdullah abdurahmani mutatiina trevrik to trefas summer soko brushan yes until we meet again it's always nice to meet me kombaka constructions fe tukola amayumba agali mu gypsy stainless gawabweru mu compound pavers ku gypsy and fountain same thing tiles kano painting in all dimensions italian stico pesti lin white tuwakayumbako tukakola ebyoyagala mukomba ka constructions amisi ham empire fe tulina amayumba mitwalo nkaaga ja dola osula amazzi gazina ozukka neibawo yoliguwalootanga golf tennis buli kyoyagala theata bakizimbira muli tewetaaga vaamu wabula nga sinagenda london london papo paty nga abiri munya regens motel london stand up for your own chiliande japan tujja londoni baminisita kambakyalireko manda eno tube nga tusobola okukolaki okubatuusaako ebbaluwa zange until we meet again isowezi chuli alam